Всем привет! Это честный видеообзор видеокарты Asus GeForce GTX 1080 ROG Strix OC. распаковку этой видеокарты вы можете посмотреть по ссылке, которая у вас на экране. Но ну, почему честный? Ну потому что я расскажу вам все как есть. Данный обзор не проплаченный компанией Asus, а сделанный мной по моей инициативе и с видеокарты, купленной за мои же деньги. Ну все началось с того, что я не поверил своему везению, когда получилось оформить заказ на данную видеокарту. Это при том, что первую, наверное, единственную партию этих видеокарт раскупили за 4 минуты на сайте Uniweb. И стоила она мне 680 долларов, а не 950-1600, как у барыг на eBay или Амазоне. После распаковки видеокарты я был впечатлен внешним видом, но при детальном осмотре я обнаружил народный кусок чего-то между радиатором и печатной платой, После нескольких аккуратных попыток получилось достать данный предмет, которым оказался кусок ленты, скорее всего покрывавший ранее термопрокладку, которую клеили на память видеокарты. Насчет термопрокладок. На картинке вы видите фотографию печатной платы видеокарты. На данной фотографии красной стрелкой и полоской обозначены места отсутствия термопрокладки в тестовом экземпляре, а в желтом обозначены места отсутствия термопрокладки в моем экземпляре. В моем случае термопрокладка была только в одном месте, как раз на том месте, где находится красная полоска. Хочу сказать, что из-за дебильной конструкции радиатора эти термопрокладки под цифрами 1 и 5 и не нужны вовсе, так как память просто физически никак не соприкасается с радиатором. И ввиду этого максимум, что им светит в плане охлаждения, так это остатки воздушного потока, который проходит через радиатор. И хочу заметить, что данный поток горячий, а не холодный так э, как он прошел через горячие пластины радиатора. Ну ладно, давайте теперь о хорошем. Начнем с названия. Asus GeForce GTX 1080 ROG Strix OC. Ну, Asus, понятное дело, бренд. Часть названия GeForce GTX 1080 обозначает принадлежность к видеокартам, несущих на борту новейшие графические чипы GP104 компании NVIDIA, которые обещают нам нереальную производительность в разрешении 4К и удвоенную производительность по сравнению с предыдущим поколением видеокарт GTX 980. ROG – это принадлежность к семейству дорогих премиумных продуктов от компании Asus, к которым принадлежали такие видеокарты как Matrix и видеокарты Poseidon. Линейка видеокарт Strix всегда позиционировалась как обычная видеокарта, но с более эффективным охлаждением, чем эталонные видеокарты компании Nvidia. А версия Strix OC – это та же Strix, только с более высокими частотами. Так вот, что-то изменилось в компании Asus и начиная с видеокарт GTX 1070 и GTX 1080, линейка карт Strix теперь тоже стала премиумной и теперь принадлежит семейству ROG. Далее. Одной из важнейших особенностей данной видеокарты является тот факт, что графический чип один из наиболее разогнанных среди всех конкурентов по сравнению с салонной версией NVIDIA и составляет 1784 МГц в оверклокерском режиме работы видеокарты, а сам разгонный потенциал, так называемый буст, по чипу достигает 1936 МГц. Данный режим, как и некоторые другие, доступны в фирменной утилите GPU Twig 2, которую мы сейчас рассмотрим подробнее. Слева находится блок мониторинга различных параметров работы видеокарты, такие как частоты чипа или памяти, скорость вентилятора, подаваемого напряжения на чип и прочие данные. Итак, или оверклоперский режим работы. Данный режим видеокарты настроен на частоты 1784 МГц по чипу и самый потенциал по чипу достигает 1936 МГц. В игровом режиме частота видеокарты составляет 1759 МГц, а самый потенциал достигает 1898 МГц тихом режиме, так называемый Silent, чип работает на частоте 1720 МГц. Память во всех режимах работает на частоте 1010 МГц. Также доступен режим работы «Мой профиль», в котором вы можете настроить работу видеокарты по своему желанию, но не советую это делать неопытным пользователям во избежание нестабильной работы видеокарты. Во вкладке «Инфо» верхнего меню можно увидеть подробную информацию о видеокарте. А во вкладке «Инструменты» вы найдете ссылки на утилиты XSplit Broadcaster и Aura. XSplit Broadcaster – это программа, предназначенная для потокового вещания видеоконтента, а Aura – программа для управления цветовой подсветкой видеокарты. Ну и добавим ложку дегтя в бочку с медом. Хоть данная видеокарта и самая разогнанная среди всех, но это не значит, что она самая производительная. Используя данные интернет-ресурса hardwareloops.ru, полученные при тестировании видеокарт GTX 1080 от различных производителей, можно сказать, что Strix OC в большинстве случаев проигрывает своим конкурентам и является хорошим средничком. Теперь поговорим о внешнем виде. Карточка самая стильная среди конкурентов, а с включенной фирменной подсветкой Aura превращается в то, что определенно радует глаз – но ну, правда только тогда, когда у вас открытый стенд или прозрачная боковая стенка корпуса, а сам корпус стоит на столе. А во всех остальных случаях это бесполезная вещь, за которую вы существенно переплачиваете. Особенно накрывает печалька тех, кто снимает все это убранство и ставит водоблок для жидкостного охлаждения карты. Итак, давайте подробнее поговорим о подсветке. Вся эта красота управляется специальной утилитой, которая проста в использовании. Первый режим называется статический, где карта светится одним конкретным выбранным цветом, само свечение имеет широкий цветовой спектр, а также дополнительно можно настроить яркость свечения, а можно не заморачиваться и выбрать белую подсветку, также регулируемую по яркости свечения. Второй режим работает как мерцание с затуханиями. Третий режим – быстрое мерцание. Четвертый режим – это поочередное свечение всеми возможными цветовыми оттенками. Также есть два специальных режима первый из которых подстраивается под темп музыки, играющей в данный момент на компьютере. Вот пара примеров. Второй режим работает по алгоритму температурной зависимости от нагрева чипа видюхи. В режиме минимальной нагрузки карточка светится зеленым, а под нагрузкой цвет переходит в красный. Ну а теперь поговорим про мой экземпляр. Мне не повезло, как и немалому количеству людей, которые купили эту видеокарту. Проблемы в ПО или в системе питания, а наверное в том и в другом сразу. Давайте посмотрим на отзывы людей. Вы видите статистику, что недовольные данные видеокарты порядка 36% людей. Но ну, могу сказать вам точно, что таких людей намного больше. Как минимум мой отзыв не публиковали, и я подозреваю, что и многих других. Спросите почему? Да потому что всем магазинам нужно дружить с поставщиками и производителями, чтобы получать лучшие предложения, а также чтобы при закупке товара он не лежал на складе, а быстро продавался. В моем случае под нагрузкой видеокарта так просаживала мой мощный 850-ваттный блок питания фирмы Corsair, что он уходил в защиту и компьютер перезагружался. В некоторых случаях это происходило после 5-15 минут игры, а в некоторых случаях буквально сразу после прогрузки игры. Для устранения проблемы я предпринимал различные действия, поняв, что проблема однозначно не в операционной системе, так как была установлена специально новая операционная система, затем обновлена и потом установлены новые, самые свежие драйверы. Также это не была проблема с носителем, на котором стояла система или на котором были установлены игры, потому что новая операционка была установлена на совершенно новый SSD, а некоторые игры запускались с еще одного SSD. Однозначно проблема не было кипитания, так как с предыдущей ее карты Asus GeForce GTX 980 с Strix проблем не было, да и самого блока питания хватает с запасом 200 Вт для данной видеокарты. Исходя из всего этого я не смог провести полноценное тестирование, но некоторыми результатами могу поделиться. общем, с тестированием ничего не вышло и видеокарту уехала обратно продавцу.